allah tukwebaza olwobuwangazi bwomuwadde okutuba ku myaka etagamu nkaaga aye allah tukusaba obeere ngaomukulembera ko byonna omukozesa ebirungi nga byomukozesa ebbanga byonna aye allah tukusaba obeere ngaomukuuma ngaomusako obukuumi bwe omuwonya amaaso amabi omuwonya abakyamu allah obeere ngaomulaga ebirungi ebyereere era ngaomuteeka mubantu abalungi allah tukusaba oteeka emikisa ku buganda ne uganda bonna allah fe nga tuli wano mu maaso gabeene tukusaba allah waffe gwewenyini gwosa emikisa gyonna osiikisa Oh, yeah. Mm -hmm. That is what he's got to do now. bane mwebale kubeerako mwebale kubeerako leero amawulire gannaku e eh, amawulire gannaku amawulire gannaku naye twagala tugume mm, amawulire gannaku banaaye amawulire gannaku yasekuddwayo abaddeyo mwolega nnaku ebanaye eh, kati mwebale kubeerako sijja nzijja kuyita mu bwangu wano amawuli mugalabya agakabaka omusajja yalwala dde omusajja muyi nnyo bulijjo nga fred bw'abadde ayogera omusajja muyi omusajja yafa dda omusajja muyi omusajja mulwadde nnyo musajja mulwadde nnyo musajja mulwaddeolwansonga allah tukwebaza olwobuwangazi bwomuwadde obutuwa ku myaka etaaga mumukaaga ayi allah tusaba obeere ngaomukulembeomusajja mulwadde nnyo takyasobola nakutambula omulaba wali mu kusikampewo takyasobola nakwogera takyasobola nakwogera omusajja asika busisimpe wo omusajja asika busisimpe wo omusajja asika busisimpe wo mulaba omulaba akasajja kamayiga mulaba akasajja kamayiga bannaaye mulaba abajasi bawambadde omusajja laba ono laba ono laba ono laba amajje ago gonna gonna gonna laba kamayiga laba kamayiga banaye mulaba akasajja omusajja takyalina namaanyi gayimirira omusajja takyalina namaanyi gayimirira bannaaye ebintu fred yabyogera dda abantu nga bayogera bawaza fred ali mu propaganda fred yayogera dda ebintu bino kabaka yalwala dda kabaka bamuwadde obutwa naye omusajja mayiga abadde asirise omusajja mayiga musajja mutemu nnyo bannaaye akasajja akanalwanda katemu era bakola dda ekyo ekintu kya buganda bonna bonna bonna bali omu naye nomu amerika abantu abakulira buganda bonna bonna bannalwanda beereri bebali mu buganda muno okiwulira abantu bonyininyini abakulira buganda eno mu amerika bonna bonna basajja bannalwanda mubateekeko amaaso aga ojja kumulaba feesi jazitegeera be mbadde mwogera nabo nga mulowoozi oyo akulira buganda wano mu amerika wano mubateekeko amaaso aga aga njagala oddeyo weefumiitirize yonna gy'oli olaba omuntu akulira buganda mu kitundu kyo wonna woli mukasababuko mukalujuniko koolimu olaba omuntu wa buganda akikulira omutekeko amaaso aga bino ebintu byetwogera ne bafe nibyogera bandibadde banaye abasajja abakulira buganda nebabyogera okiwulira si ffe kubanga ffe tuli bakopi naye abantu abakulira buganda abalondebwa kabaka nemubanga musirise ngaomusajja agenda kufa bwati nze mbadde ndi ku mirimu wano naye kimmazeeko amagezi katikkiro ate yabadde abalonda katikkiro yabadde abalonda alonze abasajja bannalwanda bokka kubanga naye munalwanda katikkiro alonze basajja bavandima bokka nolwekyo bannaye bino ebintu eh, byemotoka uh, yakyagulanyi ebyo mubireke kubanga emotoka nkulu siganye naye ebintu okuddamu okuwestinga time ku mmotoka ekintu ekyo si kikulu mudde muzze amaaso ku bintu ebyensinga buganda muzze amaaso ku bintu bya uganda muveeyo mbavubuka abavubuka muveeyo hmm? bino ebyokuddawuno ne mulaba emipiira gya aseno eh? eziwagirwa abanyalwanda eh? aseno mugirabe ewagira abanyalwanda mujje mulabeka amutaga ako sente bazijja uganda babbalwana nga bawa aseno ebyokuddawo nemulaba emipiira nti mulaba bipiirapiira ebyo bya aseno biki temukyali magezi n'omulango omulala gwenjagala obbakubira tuyinayo omusajja yajja n'awamba ekintu kino enebweru eno abantu abali ebungereza eyo mwetegereze nnyo omusajja oyo kimbugwa oyo oyo omusajja omuvandima kimbugwe mumwetege muteekeka amasaga era kati abasajja ngaabo temuddeyo bawuliriza nze mbabulidde nze nagendako ku shoye nenamuteekako namuwa chances nenvera mukafubo mu mitingi zaabwe hmm? bali mukubba sente zabantu ate bayogerera ddala nze mu mitingi nagirimu bagambira ddala nti kyagulanyi taliiko ku bantu abagenda okufuga uganda abangereza bamugamba nti ye nga kimbugwe nti balina abantu babadde bamitinga kyagulanyi taliiko ebifaananyi mbiinawono nja bibalaga era omuntu yenna akyali ku tvtv ebyo baba ekisatelaiti nti tulesa ekisatelaiti kivamu bwengula hmm? omuntu naava eri naaba nga talina he doesn't have a, any, any solutions naye ali mu criticizing abo criticizing nze nabatuulamu ne mbatuulamu bweti ne mbategeera kati era babadde bantadde kakiiko kaabwe naye sibeera kakiiko kaabavandima kakiiko kaabafere nze mbabuulidde omuntu yenna akyali awuliriza kimbugwe oyo kimbugwe oyo wa unnn owuliriza abasajja bavandima talina solution naye ekirala wenasookera omutegeera nti omusajja oyo mukyamu kwe kwogera nti kigundi bakitta ono omusajja yali gundi omusajja yali gundi ono wa gundi ono yayimbanga ebukalanga oyo omusajja gwe yatta muddeyo muwulize viri yakimbugw eyo ajja gamba ekyo ekisajja twakitta ekyo ekyali kize mu kyaki museveni yatta oyo omusajja gundi oyo oyo mukajanga mukajanga bamuwa obutwa museveni yabumuwa eyekiwa mirembe ewaliyo abanarwanda bangi nyo abali mukyaki omwo abali omwo abavundir abasomere omwo mukyaki omwo baali bagala kutta bukalango eyo bukalango waliyo abanarwanda bangi nyo era mulabe abantu e, mulabe abantu abali ebukalango e mw abagenda okusaba mutunulire abantu abo bakwata obubobwa abatambulatambula abo mujja bbala abasajja banarwanda bereere ne father jude nakulabye naye bamutta fathe jude wenakulabe bamutta nagenda mukyaki ya fathe jude eyo gena okulaba nga ndaba bannalwanda bokka bebalimu bebaweereza bebakolaki mu buganda noleta abannalwanda baweereze mu kyaki yaffe omusajja naafa ne bajediza kyaki mm. e enaalyawo nankulabye kati mugende kati wano mugende wano ebukalangu e, e, eh? oyo mukajanga yali asomesa abantu nga yayimba ngaakolaki abavandima ne bamutta era museveni yakyogerako ku olwo olunaku era wulira kimbugwe ngaagamba ekyokisajja twakitta kimbugwe yayogera ekisajja twakitta mukajanga yali akoze musango ki kimbugw ali okayogere nti bakitta olaba kimbugw oyo kimbugw omulaba kati olaba gwakolera yagamba twakitta bakitta ddi yaliko ku mission oyo oyo kimbugw oyo gwemulina ebulandaniyo yasaba asayiramu oyo kimbugw ali emu alandaniyo yasaba asayiramu oyo ate nga bagamba ekampala yali mufere ekampala yali mufere ekampala yali mufere era abantu abali ku lediyo ya kimbugo yonna eyo unn nga muli bantu bali legitimate mumuteekeko amaaso aga mumuweeyo omwezi gumu mulabe oba alina kyaliba abakoleddeyo okugjako okubba obubbi sente z'abantu azza bba sente ate akolera omumpembe okiwulira nze nabeerako ku tv ne mulaba nembeeramu nemukakafu mu meeting zaabwe nemuwuliriza bweti bayogera live ku meeting nti kyagulanyi taliiko ku mufuzi bulijjo ayimba kyagulanyi n'abuzaabuza nti kyagulanyi kikiki kimbugwe yayogerera ddala nti abangereza bagamba kyagulanyi taliiko yabijjawo ebyobegerezi gye babyogerera mwegendereze nnyo abantu abali ku lediyo ya kimbugwe oku bwe baba nga baddala batuufu abamu yababye yebalimba nga bwe yalimba abantu bonna ababadde bamuwuliriza era bwabagamba ebyesente mumugambe bugambi gwesooka otandikewo kyotandika tuli kulaba nezizo zoyina muntu kyatandika bizinesi nga talina kyataddemu hmm? nze bannaye ndi wano okubagamba mazima naliko ku rediyo yakimbuga emirundi ngaesatu bwegiti yavaawa musajja bamukubye nga aline gundi aline negundi bamukuba ebifaananyi nga aline gundi ono pasito ono bujingo hmm? yeyita mulangira tabangako namulangira tabangako namulangira yali nti eyo yali kampala eyo nga yabira gundi yabira bino ebya betingi bino ebyo nebamufe nebamusibanakubwe nawulira naye mwegendereze abasajja abo abavandima abo abajja babuzabuza basooka ne bajja ne balimbira ddala ddala ddala ngaabali nammwe n'abalimbira ddala ne mumutrustinga ne mubulira ebyama byammwe n'alyoka abikozesa n'abizaayo eri wa museveni that's how this that's the strategy they do nolwekyo nga mulina amazima amagezi bannaye kati mulekere okuwuliza ebyo biredi byakimbugwe naye balina satellite 15 oba 1 meka asooka abaako kyakola ekikye alokwakavaya criticizing nkimanyi mu un mu people power mulimu abafiri abakolera museveni naye asooke naye akolaki naye ye bwavaayo nagamba nti bano bafiri tekitegeeza nti ye ye simufiri kubanga bwolaba akakodyo kebazanyeeka dp evaayo nevuma mawu mawu navaayo navuma gundi ene fdc nebavuma ngana naye nga bakolera omuntu ogo they report to the same person kati yekimbugo yavaayo natomezi nagamba ebya luisi rubongoya lubusi rubongoya tumimanyi yandibwa omufere ya naye naye akolera oli thats the game they play nze nja babulirirawo because i don't fear anything tetwagala bantu kutuzanyirako taking advantage of us first of babba sente z'abantu and second of bali mukukolera mumpembi nkimanyi nti waliyo abantu bangi muno mu struggle ababadde bagamba nti nze nja kuddangayo e uganda kandeka ettoneyayogera ettoneye takyadda uganda feka atwogerere mukyerimbye waliwo omusajja yazeyo e boston nawulidde nti waliwo omwami yazeyo e boston gwe basse waliddwo waliyo omuntu yagenze va boston yo nagenda uganda bamutta kati gweojja kulowooza nti bali kuffeffe figures zokka ezeraga you forget that bajja kumalawo bajja kumalawo bantu baganda bonna bonna bonna babatte mujja kweyinula mulyoke mubeereyo mugambe asesoogera biki ojja kikakasa ojja kimbulira youll tell me you tell me all the end will justify the means bwetulituuka eri ku nkomerero tuliraba ani yali omutuufu abamu kumwa musigala eyo ne mubanga abaagala okubeera you play the docile game its okay but be watchful about what you do and your actions omumpembe yateekako abantu bonna amaaso oba oli mustrago oba toli mustrago kasita obanga oli muntu muganda bajja kukuba mukiwulira so its better to identify them oba mukazi oba musajja n'omulabirawo mubateeke at bay mubateeke at bay bwoyingira bukifo nolaba muvandima vaawo oba mugamba aveewo wabanga wwo vaawo awo tewali tewali you don't need anything here si bantu abo ezo nsolo laba kabaka bwe bagenda omutta bamumaze kati kandaba abantu abadde bawagira museveni kati nga baganda ddala era kasitolaba omuntu awagira museveni kati ngaoba obutkakasajja ako akayogerayogera mu kibuga ako bakayitaani ako kakakasajja akabuzaabuza ako akayogera ebitakwatagana obunabona obusajja bona bona bona obwo naye nga namba one omuntu asse kabaka kati agenda okutta kabaka ye gundi oyo omusajja oyo omusajja gundi gwe bayita gundi lukondo kagundi kamayiga mayiga yamaze kabaka single handedly kabaka cant even talk he cant even say i want to go omusajja ali muyi alina kubeera mu ddwaliro kati kabaka is supposed to be in the hospitals here in america nga bamujjanjaba talina kubeera uganda era omuntu gwe balese kundi ku birthday party yeeyo nze mbabuulidde weba tebamututte mu ddwaliro eno mu america oba kumuleta mudwali eno mu nsi zino eziri independent kabaka its going to be very hard to survive in uganda bino ebintu si byakusaaga mwabali eyo nemuddeeyo era nemuddeeyo nemuposting era nze banaye omuntu apostinga agasiya oba owekubisiza mu abakyala bali awo nemuddeawo nemwekubisiza obubinabina nemusharinga ebifaananyi byobo busajjasajja omuntu nga kati ekintu kyokka ekisharinga kyetulina okusharinga era kubeera struggle struggle yoka yoka yoka struggle yoka yoka yoka bino ebintu byokusheringa gasiya gasiya gasiya naba buvuukavuuka obuli e kampala obulaba empira gyaseno manchester united muli eyo mubibanda mugenda kufa nga nkoko mmwe nga nswa nga nswa nti okyalaba emipiira gyaseno manchester united nti obetinga betinga n'abaana baffere bano abajja bana ababetinga mu america wano ayina kuba nga ali ku kitanda eno mu amerika ayina kuba mu rehab center oyo omusajja mayiga is verve mutemu nyonyonyonyonyo abaganda basituke ngaomuntu waabwe tannafa bdimandinge oba owagira museven situka ngaoli muganda vayo odimandinge ogamba omusajja bamutwala ebweru ajjanjabibwe musajja mulwadde he can't even talk mugirabe ate fredi yabyogera dda so ebyo byebyange ebyo byebyange bannaayi mweyiiye sente muzijje e uganda temporalire temuddeyo okuteeka sente zamwe e uganda n'oyo omufere gwe baleese oyo gundi oyo gwe balese econ econ nti agenda kuzimba bitcoin city Hmm? Agenda okuinvestinga mu Bitcoin e Kampala bakumaze. Bitcoin kye kintu kye baaleeta ng'okikola wekka oteeka kukalejjako kabeera bwe kati. Okitegeera. Bitcoin teyeetaagamu gavumenti ya Uganda. Yaleese omufere oyo oyo oyo oyo mu America wano baamukwata alina kukwata baana bato oyo. Ekooni oyo. Oyo kooni oyo. kaferesene zakagwako dakali mu afrika eyo kati kali mukutawuka katambula eno katambula eno balimbalimba batambaza propaganda era museveni yakalese akiriniga erinnya lye bannaye abasobola okuwandiika ebitabo muwandiike ebitabo ebyafaayo byemuyinza okuteeka ku amazon bannauganda hmm? ekitabo nga who killed, who killed, who killed the archbishop of uganda ekitabo nga who poisoned kabaka of uganda ebitabo ebirisgundi who is killing silent genocide in uganda eh? muwandiike ebitabo muve mupokopoko mutule mutyping ku kompyuta mutule muwandiike n'amakalaamu abasoma sayansi musome mubeeko kyemwekolera ekigenda okutuyamba okututwala gye ategedde ategeere muve mu pokopoko nowokusharinga ebimansulo thats not going to take us anywhere its a waste of time its ruining yourself n'abaana bo bibonoona ebyo bikolimo bikolimo ensi egenda ensi egenda ensi egenda the only way wetugenda okubastinga bano abafere abatulimu bano abambega ba mu seven is first okubasalako n'omanyira ddala omuntu bwomulaba bwoti tumanyi bwe bafaanana tebakulimbanga kati oyinza okundaga omusajja nga kimbugwe nogambira ddala ddala figa ezo sajja omusajja nga bwomulaba oyo musajja muganda mulangira n'obulangira oyo nga bwomulaba eh? Eh? oyo omusajja muto wagundi wagundi ono kana akasajja kano kagundi kano kapasitamabujingu enfaanana entuula okukudaala byonna byonna byonna nze bwe yasooka there are lot of things that point kukimbugwe being a, a, a clown okugamba nti omusajja oyo gwe batta oyo omusajja yali ayimba ebukalango eh? omusajja yayimba ebukalango nagamba ekyo twakitta that means aza abimanyi asaba ssente z'abantu talina kyeyakozeewo kati kigenda mu myezi ebiri oba esatu talina kyeyali akozeewo okiwulira yavaawa avuma buvumi without providing a solution hmm? nzeze nyina mu te living testimony mu witness nali mukafubo na ye <coughs> nali mukafubo na ye nanga banga kati bwabera wayogera ku tv nga bayagala bobby wine naye alimba yangamba mukafubo ke nyini nyini nga tuli abantu bali ka abantu nga bananja balagana kifananyi nagamba nti bobby wine taliko ku bantu bungereza bwe yagamba nti bagala kuba ino kufuga uganda alijja webyo ate bungereza ina lugundi ki authority ki yeye nyini jatambulirako oba otakolera museveni hmm? bali oko bali ku topic zakayira buli omu amanyi kayira museveni yamutta everybody knows kayira museveni yamutta kati gwaki overi noyogera history noddamu ebintu noleetaleeta abantu nebateekawo false information museveni yatta kayira we know that what else tell us something else you want ekipya solution nzenzi jona nembagamba abanaye mujje sente zammwe uganda that is a solution Eh? bamwe muteeka sente zammuwane nga muli ebweru abamu mu america sende na endala muziteeke mu bitcoin Hmm? museke mu bitcoin oba mugule amayumba oba toyagala bya bitcoin ebyo gulama yumba wano mu america oba nyumba zo bili. sente zimbade muteka uganda musooke muzijjeyo <coughs> ekyo kyokola nze nkugamba ekyakukola okitegeera Kumanga government wagajisika gisikamu sente eyo egwe katola abalese ekoni babuzabuza tenze bachina nkugambye ekyokukola besaleko mubesaleko abo bavandima abo bantu mubesaleko nebakuba amasimu temuddeyo kwogera nabo simple niwe ba girlfriend simu gijeko todeyo kukwata oba boyfriend simu gijeko ngaomanyi muvandima that is how youare going to solve the problem tojja kutambula nabo bwoti ate ngaogamba ojja basalako nti batuyingira dda baye batuyingira dda ee eh, basajja batuyingira dda ngaate oli mu badetinga thats the problem oyinza okusula n'omusota mu nyumba abasajja natuka nokugamba nze omukasi kyamwesiga ono omukasi simwesiga toyogerera wano bintu ebyotone toyogerera tobako kyoyogera ono omukasi simwesiga eh, ono omusajja bana gwendi naye simwesiga nze njogerera eno nga ndi eno naawe naye enewaka simwesiga kubanga kiki ono omukazi ah, ah, ah, simwesiga nolabanogamba osula otya nomuntu munyumba gwotwesiga thats the source of the problem ebyo bye byankanzeyo ku mirimu gyange nkole nenjagala kubagamba bannaayi solutions this is time for solutions bwoba oyina nga mulina kyemuyinza okwekolera mukikole bantu batono temusukka bantu aba temusukka abantu aba mpulide ne kenya batandise okukimayo abaana abaliyo babokira mugundi abaana abali e kenya yona gye muliyo oba somaliya oba oliwo afghanistan oba oliwano mu amerika mwebereremu temuddeyo kugenda ku bupatepate bwotegera bupatepate temugenda mubeere mu nyumba tucommunicati nge wano nga tukola ebintu byaffe for meantime temuddamu kutambula nti mugenda mubupatepate abavandima gye mubasanga eyo nga babatega obutwa ne kati ate kyembuuza mpulira nti n'obutwa gyebulyene mu amerika ne banaye mu abantu abali mu amerika enensi ekuze bweti mutuwe case numbers mu abaali balopya emisango gya FB, ku fbi nti waliwo omuntu yali abawadde obutwa oba namwe muli mukuzanya buzanya mulinga abatasomye obaninanga abatabatamanyi abataakuzibwako omuntu najje nabawa obutwa nti mpuli e boston ebutwa gyebuli eyo mu boston eyo obutwa gyebuli mwali mumulopyewa en eh? america bakwata abantu tebajikkiriza byakugaba butwa bakukwatirawo first time olaba bainvestigatinga muntu yakola bintu 8 years ago ne bakwata akasajja akazini ne bakasiba nga katta omuntu omu kati ate omuntu atambuza obutwa hmm? mulekeraawo mulekeraawo okugamba nti ebyo bwemutambulamu nemwagala okucyakalacyakala ebyo gyemugenda okulira obutweyo gyemugenda okulira obutweyo hmm? gyemugenda okulira obutwa nze nsaasira nnyo omuntu afunye ekintu ngaekyo nga bakimupangire bupang naye omuntu nolabira notegera ddala nti bantu bagaba obutwa nesi nogenda noyesama nolya nolya ebimere omululu gwa mululu ki ogwo